Comecei em Alfama lá na rua do... Se não é uma, uma rua tão estranha, Rua do Vigário. Agora deu-me um espaço que eu fui lá tudo acompanhando a roupa. Vinha restaurantes e fora do lado, porque era perto do lado. Mas depois vim lá perceber o potencial que, que era é um desperdício que as pessoas andavam para a rua, móveis vintage coisas antigas, vinte vintage também, e outras coisas que não pareciam que eu comecei uh, dos móveis que achava, eh, alterava-os, fazia. fiz banhos jardim, antigos mesmo, só com madeiras. Comecei mais gente, comecei a me interessar pelo, pelas antiguidades e ver desperdício que há aqui no, nos prédios abandonados. Quando há obras, eles <laughs> arranjam tudo, vai tudo fora. Temos ali um valor histórico que as pessoas através dos símbolos das peças, do significado das peças, encaixou é uma com esta, aquela, mais uma pintura aqui, os salpiques ali, aquilo tudo tem significado. Então não, não trabalho só por. não faço uma peça só por fazer. Quando faço uma peça é com sentido de expressar alguma coisa. Trabalho com a reciclagem, a cor, o símbolo, é, é uma ou outra. E é o sentimento que a pessoa vai adquirir porque olha para a peça que põe a pensar. depois dei com o espaço ali tudo e logo uma, a porta estava aberta assim que olhei para dentro, vi logo o potencial que eu tinha para fazer minhas peças de arte. já que fazia em casa, vou para ali também. Já que andava a encontrar coisas aqui à volta, que, era, eh, que eram mais nas minhas zonas olivais, comecei a ficar por cá, fiz lá uma caminha lá na, na Calçada Graça e delineei um projeto mentalmente, bem, vou fazer isto, vou ter aqui umas necadas, Vou limpar isto tudo porque estava cheio de lixo, Não tem uma galeria. partemos me sofrer no passado e eu estava que é era esperto. quer dizer, no fundo eu tinha uma coisa boa. Eu ser bom, ter bom coração para, para o próximo, gosto de ajudar o próximo. Faço sem, sem interesse. E como faço, eu não, mando, não vou dizer que fiz isto ou fiz aquilo, não diga a ninguém. Não pratico isto todos os dias. Está no caráter, fica, nasci-me ah, um caráter de não ser mentiroso, ser honesto. Mesmo de cometer erros, eu sou capaz de chegar depois à pessoa de perdão. Sei que é. Mas é, é triste perceber que há tanta, tanta gente que não faz isso. Eu percebo-me disso. A felicidade também traz tristeza, começa, começa a crescer, começa a perceber-se como é que é o sistema funcional, está uma grande merda. E somos poucos. E esses poucos ainda são massacrados. Os bons filósofos, os profetas, os bons não sei quantos, eles morrem cedo. O que é que será? Só que é preciso perceber só aquilo que sentes na alma, o teu sentimento, a emoção. Mas derivado ao momento que se vive hoje em dia, a falta de comunicação, a falta de, de, de de uns para com os outros, porque antigamente havia muito isso. tínhamos cá telefones, tínhamos que comunicar uns com os outros, colocávamos numa enxada e cavávamos para, para comer. Simplicidade. É é Isto tudo, tudo, bonito sistema que é assim agora. Não temos tempo para nada. Legalizar a situação Não pessoas. Montar uma como esta, é bem, é, aproveitamos com os artistas todos. Vão aparecendo mais, mais, vão querer saber do projeto, querem também associar-nos ao projeto. Depois há de vir outro que. Mas o é, é outro que está grande vai saber que aquilo vai desaparecer. Como está aqui também pode arte desaparecer. A minha arte que está aqui, eu posso pintá-la de repente, de branco, tudo. Recomeçar de novo. Gente, os artistas circularem aqui, são um ponto de encontro. A arte é inovadora, é importante, a arte é imperfeita, o pode ser perfeito. A arte está em tudo. forma como nós vemos as coisas. Podemos imaginá-las.